Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam. a ah, malam tambayar mata gaba sai mai tambaya yace akan makalla wai yace wai shin mutum a wurin aure yake iya auren ya da kauna diyan mutum guda shi shi aure su ya hada su kamar ya aure da diya kane da yawa ko? Ya hada su wuri guda wai shari'a ta halitta wannan ya ya hada su wuri guda da diya kane da diyawa shi mutum guda ya aure su ya haɗa su wuri guda shari'a ta halitta waya ta ba da ansa a wai wannan abin gashi ko dai a'a na'am auren ɗiyawa da ɗiyar kane a lokaci guda kenan kake nuhi mutum da ya auro su eh. su zama suna a gidansa a ƙarƙashinsa eh. suna zama abin da aka ce mai kisan kisantaka ko eh. washin ya halitta to alhaƙiƙa ba abin da ya haramta ana ba su bane shari'a take magana ka auro Ya ƙane sannan kuma ka auro yawan shi duka matanka ne kuma lokaci guda wai ba ka saki waccan ba ne ka auro wannan kuku ba bayan waccan ta mutu bane ka auro wani a'a lokaci guda hmm. babu abin da ya gitta ya tisgo na nasabar da za ta iya hana ka aure ta an gane ku hmm. ba wai auren ya kane da yawa ba ka hada su wuri guda a auro da ya kane hmm. auro da yawa auro da ya kauna a diyar yam ba hudu ba ka ajiye su shari'a ba ta hana ba sai dai abinda kuke ce ma ana barin haram don kunku haram ne kuma <laughs> ya ana barin halal don kuma an gane eh. amma kuskure ne wanda ta